نوم به هغه ده اسحاق والی مشکل خدا هغه لرم چې هغه داسې مې کار هغه پرې شي نه نوي افغانۍ یوله سره ملټه ये خو څه کا ځای ته خو دا څه غلې کو چې ګایز ارزښت شم کارټ و جامه کم یا بنځه وړي و سړی امون او کسان د کاتو ساجي زونو دا غلې خو ما کو ستر ستر سړی و نه پرې کېږي خو بل خدمت دی دا ټلپونه که فیسبوک خو شي